Bueno, estamos aquí protestando, eh, rechazando el capitalismo verde, estas propuestas que los gobiernos están negociando a espaldas de los pueblos. Eh, hoy en Río se marcan dos, visiones diferentes del desarrollo, dos visiones diferentes del mundo. La visión de los movimientos sociales, que traemos propuestas, traemos alternativas, y la visión de los gobiernos que negocian a puertas cerradas eh, el destino de todos y de todas. Por eso nosotros estamos en la cumbre de los pueblos, eh, debatiendo, discutiendo y construyendo una agenda alternativa para, para salvar el mundo, ¿no? para, que, para que el cambio climático y la crisis económica, humanitaria que estamos pasando eh, se pueda revertir. Pero bueno, como sea, nos tendrán que escuchar los gobiernos, si por eso el pueblo está en la calle. Si los gobiernos no escuchan, el pueblo va a estar en la calle. Defendiendo a los moradores de la en contra del choque de orden. mata pobre. Só que ordem, mata pobre. Só que ordem, mata, pobre. Então, quando chegamos aqui hoje pela manhã, fomos recebidos é, com uma, uma acolhida muito boa do, dos moradores da comunidade aqui do, da Vila Autódromo e se programou uma caminhada, um ato aqui na, na Vila Autódromo para prestar solidariedade. Mas como a segurança também está bastante forte pelo lado do, do, do, governo, do Rio Centro, enfim, é, a gente teve dificuldade de fazer a caminhada no percurso que, que havia sido pensado inicialmente. Então, agora a gente está reorganizando o ato, mas é importante que a comunidade está presente e a solidariedade internacional também aqui presente, com várias delegações, Haiti, Equador, e outros países também, enfim. Então é importante ter esse momento de solidariedade com a comunidade, mesmo que não tenha saído da forma como inicialmente foi programado. Mas é um momento de extrema importância para a comunidade e para nós, que estamos aqui envolvidos diretamente com as comunidades impactadas pelo modelo de desenvolvimento que está sendo debatido do lado de lá do rio. <laughs> Então é muito importante mesmo a gente ter tido essa oportunidade. varios tipos de desalojos, eh, desalojos en la ciudad, eh, por remodelaciones urbanas, por ejemplo, el precio del suelo además se incrementa a causa de estas mismas remodelaciones o las megaobras o los megaeventos y para la gente ya no es posible seguir viviendo en estos centros. Y también hay todo un tema de desalojos eh, rurales eh, por megaobras como son eh, los monocultivos, las minas, las represas. Entonces vivimos en una situación de gran incremento de estos eh, modelos de desarrollo, entre comillas. Hay, digamos, desalojos masivos en la mayoría de los países de la región. Un caso especialmente grave es el, caso de Honduras, por ejemplo, donde existe un conflicto muy fuerte en el Bajo Aguán, que desde el 2009 ha eh, provocado la muerte, el asesinato de 49 líderes campesinos que se defienden en contra de los desalojos. Pero también los movimientos se fortalecen Claro, los movimientos se organizan, se fortalecen, tienen alternativas, tienen propuestas, muestran que las cosas se pueden hacer de manera diferente. El movimiento urbano de América Latina, de alguna manera, que está compuesto por muchísimas personas y grupos diferentes, están luchando por el derecho a la ciudad, que es un derecho colectivo que permite ver la ciudad de una manera integral y una ciudad para todos, donde el suelo no se vende a precio de mercado, donde, eh, digamos, hay posibilidad de participar y de decidir en relación a lo que queremos en la ciudad. Eso no implica de todas maneras olvidarse el campo. El derecho a la ciudad no implica que todos tengamos que venir siempre más a vivir en la ciudad, pero sí es una reivindicación, un derecho colectivo de los movimientos de América Latina. muito preocupado né, com a questão ambiental, com a questão da, das mudanças climáticas né, e a desigualdade social, a poluição, né, com os nossos rios morrendo, nossa mata acabando, nossos animais sendo escassos e os governantes não estão preocupados. Já são 20 anos, 20 anos só aumentou o desmatamento, a poluição e isso vem, é, pode acabar com a população indígena.